Так, на ну этой что ли? Да? На ну этой вам сделать что-нибудь. О, держать, держать, держать. Ну ладно. Да, сумасшедший, да? Дядька сумасшедший. На кухне свет. Свет. окутанный свет Герои посуда Бутылка как бы невзначай И лечишь ты души простуду Вливая ставку в крепкий чай ночь за окном, в ней бродит осень. И выйдешь с трубкой на балкон Средь тучи луны Мелькает профиль Соседский врет аккордеон табаком вдохнешь прохладу. Вдруг рифмы мозг поймает так. Пойдешь, напишешь все, как надо. И даже лучше, оно не так не так, как эти ожидали А так, как чувствует а душа И блюз из мус Сестер печали Балладу выдаст Он не спешат И звезда зарится замыслом Бутылка, почитая задатки И дым из трубки коромыслом За это выпьешь молча чарку затрепыхается за гитарой. Твоя сиротская а душа Ты осознаешь, что они старые Живешь ты просто, а не спеша Детей разбудишь звонком к другу О а бате, братьях погрустишь В постели обняв ты супругу В расконовом а музом улетишь А на кухне свет, герои посуда Бутылка, как бы не невзначай И лечишь ты души простую Вливая старку в крепкий чай Бог где-то так.